So what's up, what's up guys, this is JB and today manze eh, tuko hapa kwenye streets manze, inaitwa street, eh, street talk na leo tumekama hapa hivi kujenga bizi ya msee wetu hapa mtaani LD, na tunaanza leo na best yetu hapa, mnacheki bizana chapa hizo ni maat zingine kali sana bro. Ni aje? Poa sana uko fiti? Niko fiti. Kwanza unaweza ambia viewers wetu unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Michael. uh -huh. Eh, hii biz yako una, una, yani una, unaisemaje is art ama tu ni biz zenye uliamua tu unataka kuifanya eh, hii kama unavyoiona tunaona ni art uh-huh. eh, hii ni art pure art iko hapa uh-huh. ukitaka hata kufremiwa picture yako ukitaka kuchorwa uh-huh tunafanya hizo kazi zote kabisa e. na hii mbona ulianza uliamua kuanza hii ni passion uko nayo ama ni ile ile ile issue tu yani hauna do ukamwacha wacha nianze kufanya biz fulani hata si mambo na passion uh -huh. ni mambo tu na kutaf, kutafuta at least usikose pesa unajua kuna, eh, kuna vijana wengi huku nje bwana wame, wame wameingia wame, wame, wameingia kwa mambo mengi sana, unaona wataki kazi iko maneno kabisa eh. So uh, hii unasema ilikuwa tu sababu na sakado, si mambo na passion, si ndio? Ah, si mambo na passion, si ndio? Eh. So uh, ufanyangaje kama kama nini kama hii umechapa framing, naona mse kama kama demka huyu alikuwa akigraduate eh. ulifanyaje unafanyaje yani ku sasa ukiona picha, picha kama hii unaona picha kama hii si ya kuchorwa uh-huh. hii ni picture tu ni frame picture uh-huh. mtu anatumia picha kwa simu uh-huh. alafu mimi na na um, fremia hii design na fremia design eh. uh-huh so msee tu anakutumia kwa whatsapp ama kwa bluetooth yeye yeah. tu anataka ine amepigwa kwa studio amepiga yeye mwenyewe eh. yeah. ni picture yeah. bora tukue tu picture iko na clarity mzuri yeah. na mi nachukua na iframe yeah. yeah. so na material zako na cheki kwanza kuna bigi kama hii yeah. kuna picha ya msee inaweza toshea kwa hii yeah. very possible yeah. Yeah. so material kama hii wewe uzishikisha wapi na material, approximately bay na kakaa ngapi hivi material material unazichukua tu nio nairobi uh -huh. nakuja kuja mpaka huku mm. Sasa tuna material kama hii sasa, unajua hii material ninaikata uh -huh. Eh, sasa hii ni inaitonga texture texture E, eh, unaenda unachukua texture full mm -hmm. Unakuja unaanza kukatakata e, alafu pia unazipunch wewe mwenyewe ndio eh, unafanya hii kila kitu kila yani. Kitu yenye iko hapa mimi ndo nafanya from scratch e, e. Mimi ndo nafanya e. E. So picha kama hii yenye umechapia udem hapa e. Unaweza unamfanyia hiyo job yote kama pesa ngapi hivi approximately? Sasa unajua hii ni Kenya. Mhm. Sasa <laughs> kuna kuna mtu unaweza mwangalia hivi uh -huh huu unaweza muona, unaweza unaweza ona, unaweza mfanyia kama pe. Unajua mtu akisimamisha gari pale, mtu wangu hawezi niambia nitampisha mtu mwenye amesimamisha Land eh, Rover ama ama V8 hapo, una expect mimi nimwambie 850? <laughs> Eh, Haiwezekani. Eh. Sasa inabidi umwambie kama at least, pia wewe si tunaumumiza, hapana. Kuna ile tu class mtu anaweza kuangalia. Mhm. Eh, unajua kuna mtu kimwambia bei ya chini anaona kama ni kitu fake by the way. eh. Sasa at least unamwambia ile bei ya kitu, aone ni kitu legit, kitu quality eh so ni biashara tu yani kae yote eh, unacheki tu, tu kama vile eh. msee anakaa unaona huyu msee anakaaje kimfuko acha nimchapie bei fulani <laughs> <laughs> sindio so eh, kazi kama hii kubind hizi staff vile eh. unachapa hii ni leather kwanza hii ni pure leather so kazi kama hii unafanya for how long seme kama hii hii ni size gani kwanza hii ni size ya A2 A2 eh unaichapa for how long hivi kama for hii size ya A2 naweza ifanya kama 1 hour hivi 1 hour eh ndio nimeshamalizana nayo eh eh hiyo ni kubind kuweka glass, kuweka glass eh. alafu picha umekafunga nimeshakafunga. Alafu nikuulize bro, nimekuchekia hapa for a long time sana yeah. na sijaielewa mbona u bro aliamua kukuja hii place na si, asisake shop tao racheki hmm. ama asifanye wera yake ikiwe ndani ya tao kabisa. Mbona uliamua kam place kama hii? Unajua sasa mtu kuna unajua ukiwa na idea ya biashara mm -hmm lazima, la, lazima u, uanzie chini hauwezi uh -huh. anza tu kufikiria vitu kubwa uh -huh. na wakati mfuko iruhusu naona sasa lazima uanzie mahali uh mhm. -huh. ndio ukiwa the more una grow the more sana ndo unapata challenges. Hizo challenges zinakufunza vitu kama utatoka hapo utafungua duka ama eh. utakaa tu hapo, naona eh. sasa the more naenda ndo nitajua kama nitakuwa na Mungu ndo anajua pia yeah, na true. pia effort yangu naona eh, eh. Ah, hiyo ni fiti. Unajua, nilifikiria labda uko na issue maybe kanjo atakusumbua tao ama uliona bizi yako ilipoa ikika ikikaa in the open hivi. Unajua pia town mhm. town, mm -hmm. kuna movement mingi sana uh -huh alafu tao si mahali conducive kwa kufanya kazi kama hii yangu uh -huh. eh, eh. Mahali, hii kazi kama yangu nataka mahali polite, mahali eh. kumetulia vizuri uh -huh. eh, ndio ufanye kazi yako smart uh eh. -huh. Lakini mahali kama tano unafanya kazi, mtu mwingine anakuja na kusimamia hapo, unaona eh, yani ufanye eh, yako vizuri, kazi vizuri. Ndio eh, utakuwa na ile sasa, hii place vile unakaa hivi uh eh. -huh. Hii place yote hii fence tu hivi una rent ama ni aje, ama unaamkanga tu asubuhi? Mimi najua naenda Wera hapo ndo naenda kufanya kazi yangu e, unajua bwana hakuna kitu ya bure bwana e, lazima lazima eh, utoboke. lazima, lazima utoboke hiyo e, ni fiti hebu sasa nitaka uangalia tu kwa kam alafu uongeleshe vijana mm. ule kijana mwenye amekaa mtaani ajui nini anaweza fanya ana, ana way forward yani wewe unaweza ambia nini vijana sahii Unajua hata mi naweza waambia lakini wasinisikilize, unaona Mtu mtu unaweza mwambia lakini sasa yeye mwenyewe anaweza disa anaweza amua, lakini sasa eh, lakini sasa kuambia watu wengi wameongea hizi vitu, si kwamba watu waongeange, lakini sasa eh. unajua ile uamuzi ni ya mtu, mtu mwenyewe unaelewa. Mimi naweza kuja kukuambia acha kitu fulani, lakini huwezi acha. Eh. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unajua kwa sababu gani unafanya hivyo kabisa. Eh, sasa vijana mi kuwa, kuwa, kuambia tu ni ile mm. mtu tu asikufe asikate tamaa, unaona hakuna hakuna kitu ambayo haiwezekani Ukiona mtu ame, anaendesha ndege yeye ako na miguu miwili kama wewe, mikono mbili na kichwa moja kama wewe, wewe unaweza fika tu mahali yeye anaweza eh. fika <laughs> eh. Wewe kuchange tule ile mindset yako uh-huh. unaona, na usigi, usiwai give up uh eh. usiwai give up, sukuma tu wewe sukuma tu kabisa Ah, hiyo ni fiti bro sisi tumeshukuru sana manze kwa hiyo time yako, pia mimi nashukuru, tunakuombea manze, yani uendelee na busy yako vifiti. So guys uh, that has been uh, our guy for today manze tumekuwa tukimjenga na umesikia kuhusu bizi yake umecheki art zenye anachapa hapa hivi itao na guys remember to just subscribe to my youtube channel